Kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal? Ako ba'y pinatawad na kita At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo Pili ko patawarin mo ako Baby ko Pagpalarin mo ako Baby ko Patawarin mo Ako